Bayramlar ayağın. Şimdi seni şimdi dışarı boğa kaçıyor. Meşhur olacak ha. Şimdi boğa, bu adam boğadan evet. kaçıyor ya. Kaçtın boğadan kaçtın şey var ya kadın var ya böyle çayan böyle. Thank <laughs> you.